ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးဖရာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်းတရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတော်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြတော်ဦးရှဲကွမ်ချိုဒေါခင်ညွန့်တို့အားရည်စူး၍တမိမတ်ထွေးထွေးမိသားစုမိဘများအားရည်စူး၍ဦးမောင်မောင်တော်ဒေါ်အေးအေးမြင့် သမီးမတ်ရီမွန်တော်မတ်မြတ်မွန်တော်မိသားစုဦးလမိုးဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဤသမီးမတ်မေဘလမိုးမိသားစုဖခင်ကြီးဦးမောင်မောင်ခင်ပကိုးအားရည်စူး၍ဇနီးဒေါ်ဝင်းကြည်သမီးဒေါ်မွေးမွေးကိုမိသားစုဒေါ်နိုင်နိုင်ဦးဒေါ်ဝင်းမာလတ်ဒေါ်မြင့်မြင့်မော်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်မော်မတ်မေနွယ်နွယ်စိုးဦးကျော်မင်းစိုးဒေါ်ဆန်းဆန်းလွင်မိသားစု ကွယ်လွန်သူဦးနယ်နှင့်ဒေါ်ဖော့ဝီတို့အားရည်စူး၍ဦးလတင်အေးဒေါ်မအေးလသမီးမှတ်နှန်းနှင်းဝေဦးမှတ်နှန်းစိမ့်စိမ့်သူတာမောင်စောလကြီးခင်မောင်စောဟန်စင်မိသားစုကွယ်လွန်သူဦးမောင်ဦးဒေါ်ဘူးချွတ်ဒေါ်ပိုက်မူးတို့အားရည်စူး၍ဦးခိုလာဒေါ်တပေတာစောအုံးလွင်သမီးနန်းအဲမူတာစောမြင့်ထေးအောင် မိသားစုတို့ဤစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မတပင်နှင့်ဆက်လင်း၍ယေရှုတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်အစုံဥခိုက်၍ယိုတီးစွာလျှောက်ထားပါသည်ဗျာတပေါင်းလားစံတရဲ့ 2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောပိဋကတ်ဒေါ်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်ငါတရားဒေသနာတော်သုတ်ပေါင်း25သုတ်ထဲကဒီကနေ့ဆက် 14သုံးမြောက်ကိုဟောကြားမှာဖြစ်တယ်ဒီတုတ်ကတလိဒတုတ်တလိဒဆိုတာဆင်းရဲမွဲတေသူပစ္စည်းဥစ္စာမရှိသူဆင်းရဲတာဒေဝရမြတ်စွာဘုရားက ရာဇဂျုံမြို့ရှင်းတဲ့တွေကိုအစာကျွေးရဖြစ်တယ်ဝိနုံကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ဒီတုတ်တန်ကိုခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီတုတ်တန်ကလည်းပဲတခြားမင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တက္ကတန်ယုံမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝိထုဇလန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖုဒ္ဓဘုဗ္ဗံဘိက္ခွေအညတရောပုရိသော ဣမတမေယေဝရာဇကဟေမနုဿတလိတောဟောတိမနုဿကပနောမနုဿဝရကောဒီစာပိုက်ကနေစထားတာအတိဘယ်ကတစ်ချိန်တုန်းကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီရာဇကျုမြို့မှာပဲလူတယောက်ဟာဥစ္စာတဏမရှိဘူး ဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့တနာစရာအကောင်းဆုံးတကယ်ကိုဟိုအောက်တန်းစားဆိုးရုပ်တဲ့အမျိုးမှာဖြစ်ခဲ့သူတယောက်ရှိတယ်တဲ့ရာဇဂျိုမြို့မှာတော့အဆင်းရဲဆုံးပဲဆင်းရဲရုံနဲ့မကဘူးသူဟာ တကိုယ်လုံးလဲနုနာယောဂတွေဆွဲနေတယ်အဲ့တော့ပါဠိတော်မှာတော့မနုဿဒလိတော်ဥစ္စာမဲ့မွဲဆင်းရဲသူမနုဿကပနောတနာစရာကောင်းတဲ့လူမနုဿဝရကောတကယ်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြားတဲ့လူသူ့နောက်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလောက်ပဲရေးထားတယ် အထက်ကရကဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဖော်ပြလာတာတော့ဒီလူဟာတခုသောဘဝမှာသူကပါရဏတိတိုင်းပြည်မှာဘယင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လောကမှာအန္တရာယ်ထဲမှာဆိုအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်တို့တခါတည်းအမှားလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဝမှာဒုက္ခရောက်တတ်တယ် အဲ့တော့သူကဘဝတစ်ခုမှသူဘယင်ဖြစ်တယ်ပါရတတိမြို့မှာဘယင်ဖြစ်တယ်ဘယင်ဖြစ်တော့တိုင်းပြည်လှည့်လည်ပြီးတော့မင်းကမင်းနာနဲ့ထွက်တဲ့အခါမှာထုံးစံအတိုင်းဘယင်ထွက်တော့မူလာပြီဆိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ချီးကြတာပေါ့နော်ဘယင်ထွက်တာကိုပဲ ဝိုင်းပြီးတော့ချီကြတယ်ကျိုးဆိုကြတယ်ဩဝါပေးကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယင်ထွက်တော့မူလာတဲ့အချိန်လူလူပရိသတ်ကဘယင်ကြီးကိုဝိုင်းကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓကြီးတပါးကဆောင်းဟန်ကြွလာတာနဲ့သွားဆုံတယ် ရင်ကြွလာတဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒီပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးလည်းရောက်လာရောက်လာတော့လူသူပိသက်တွေကဘရင်ကိုမကြည့်ကြတော့ဘဲနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓပဲကိုရောက်သွားကြတယ်အလုံးဟာပြိသက်ကပြောင်းလဲသွားတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓလည်းနေတိုင်းလာတာမဟုတ်တော့ပိစိကဗုဒ္ဓကြွလာတဲ့ဆိုတော့လူတွေကအဲ့ဒီပိစိကဗုဒ္ဓပဲဝိုင်းကြည့်ကြတယ်ဖူးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာ ပိဋကလှုပ်ရှားသွားတော့ဘီကြီးကစိတ်တူသွားတယ်ဘယင်းဆိုတဲ့လူမျိုးကလည်းသူ့ကိုဩဘပေးတာကြိုက်တယ်လေအဲ့တော့သူ့ကိုကိမဆိုင်ပဲနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓနောက်လူတွေဝိုင်းသွားတဲ့အခါမှာသူကအလိုလိုစိတ်တူပြီးတော့ဘသူကလိတ်တို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအသက်အရွယ်တော်တော်ကြီးပြီးတော့ တစ်ခေါက်ဆိုအဝတ်ကြီးဝတ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးအိုကြီးတပါပေါ့နော်အဲ့ဒါယူသွားတွေ့တယ်ပြတင်ငန်းကြီးတွေဝတ်ထားတယ်ဆိုတာကဟိုအဲ့ဒီခက်ကဆိုလို့ရှိရင်လှလပပမှာမဟုတ်တာဘုန်းကြီးသင်္ကန်းဆိုတာလှလပပမဟုတ်ဘူးလေအဝတ်နဲ့ခြုံထားတာကြီးဖြစ်တော့သူကစိတ်ဆိုးနေတော့သူမြင်ကွင်းပြစ်စိကဗုဒ္ဓကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာ ကြည်ညိုစိတ်မဖြစ်ဖက်နဲ့ဘာပြောလိုက်တော့ဆိုရင်ကွာယံဂုဋ္ဌိစီရောဒီနုနာယောဂတဲ့ကြီးကဘသူလဲဆိုထွီထွန်လှုပ်လိုက်တယ်ဒီနုနာယောဂတဲ့ကြီးသင်္ကန်းဝထတာကိုပဲသူကနုနာယောဂတဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့ထွီထွန်လှုပ်လိုက်ပြီ အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပြစ်မှုကို तू ကျူးလွန်ခဲ့တာ तू ကျူးလွန်ခဲ့တယ် तू အာယုံဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြစ်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆွဲရင်ဒီလောက်အပြစ်ချီချင်မှချီမှာဟောပြစ်စေကဗုဒ္ဓဆိုအလုံးစင်ကြဲပြီးတော့တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ညိုလေးစားရမှာမသိပဲနဲ့ကျူးလွန်လိုက်တာဒါအလကားသားနေရင်ကျူးလွန်လိုက်တာပဲသူကနော်။ကွာရန်ကုဋ္ဌိစီဘလို့ လူနာယောဂဝဝထတဲ့လူချီတို့ထွီထွန်လုပ်ပြီးတော့ဒေါသမျက်လုံးနဲ့ချိခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်သူတည်သွားတဲ့ခါမှာငရဲကြသွားတယ်ငရဲကြသွားပြီးတော့လူပြေရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝဘလောက်ဆိုးတော့ဆိုရာဇဂျုမြို့မှာသူကတကယ်ဆင်းရဲပြီဆိုတဲ့တောင်းစားတဲ့တရောင်းစားအုပ်စုတဲ့ပါလာပြီးတော့ ပရိသေရိနေတာသူပရိသေရိနေကြတဲ့ကသူ့အမေကဘယ်နေ့ဘယ်တော့မှဝအောင်စားရဘူးတဲ့နောက်ဆုံးထမရည်တော့ဝအောင်မရဘူးလို့ပြောသူပရိသေရိမနေခင်ကတော့တောင်းလို့ကောင်းတယ်သူလည်းပရိသေရိနေရောတောင်းစားလို့စစ်မပြေတော့သူရဲ့အကုသို့ကလည်းပဲရိုက်ခတ်တာ အဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့အကုသို့ကိုခံရတယ်ဆိုတာအဓိကကိုပြောတာကိုမလုံးပေမဲ့လို့ခံရရှိတယ်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်မိဘုံနာကတ်ရင်တော့ကိုဖိုးတဲ့မိမဟုတ်ပေမဲ့ပူးမှာပဲလေနော်မိဘုံကြီးဖိုးထားတယ်ကိုဖိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘသူဖိုးထားတာမိဘုံနာရောက်တဲ့သူကပူးမှာပဲအဲ့လိုပဲအကုသို့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အနီးကပ်တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခရောက်တာမိဘနာကပ်လို့ပူတယ်ပူတာလို့ပဲ အကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဘာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်အရှိန်ဟတ်တဲ့မိဟတ်တဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုခံသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့မိဘတွေဟာသူကိုယ်ဒီကြဲဒုက္ခရောက်တာသူကလည်းဘလောက်အပြစ်ကြီးတုံဆိုမမွေးခင်ကတည်းက မိခင်ရဲ့ဖိုက်ထဲမှာတွေပဲနုနာယောဂဆွဲပြီးတော့နှစ်ရွက်နဲ့နှစ်ခေါင်အပြတ်သွားဝန်းထဲမှာတွေနုနာယောဂဆွဲပြီးနှစ်ခေါင်နဲ့နှစ်ရွက်ပြတ်သွားတယ်မွေးလာတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုအနုကလေးဘဝနဲ့မွေးလာလက်တွေကုတ်ချီတွေကုတ်တယ်နှခေါင်ပြတ်နှစ်ရွက်ပြတ်မွေးလာသို့တော့မိဘတွေရဲ့ ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာအဲ့ဒီကလေးကိုသက်ရှင်အောင်သူတို့မွေးကြတယ်မတ္တပိတရောနာမဒုက္ခရာကာရိနောတဲ့ထက်ကရာဆရာကြီးကမှတ်ချက်ရေးထားတာအမေဖေးဆိုတာသူများမလုံနိုင်တာကိုလုံနိုင်ကြတယ်ကိုရင်သွေးသာသမီပေါ်မှာအကျင့်တရားထားပြီးတော့သူ့ကိုသက်ရှင်အောင်မွေးကြတယ် သူရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမိဘတွေဟာငတ်ကပြက်ပြက်ပဲနောက်ကြတော့မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာသူ့အရွယ်လေးရောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်သူကသူတောင်းစားနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကသူ့ကိုလမ်းမှာပဲထားပစ်ခဲ့ပြီးတော့ခြေရဖြောက်သွားကြတာသူကမိဘမဲ့လေးဖြစ်သွားအချင်း မိဘတွေကသူ့ကိုသူ့ရဲ့အကုသိုလ်တွေကြည်လွန်အားကြည်တော့သူ့နဲ့အတူမနေနိုင်ကြတော့ဘူးခြေရဖြောက်ပြီးတော့တနေ့ကထွက်သွားလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူကမြို့ထဲမှာဟိုလမ်းရောက်ဒီလမ်းရောက်နော်တောင်းစားလူနာယောဂလည်းဆွဲနေသေးတယ်အညာဆိုလို့ရှိရင်သူကအော်ဟစ်နေတာ သူလာအိတ်တဲ့လာကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ညဆိုရင်ကြားနေရတော့အိတ်မပြောကြအောင်အိတ်မပြောကြလို့သူ့ကိုနာမည်ပေးထားကြတာအနှိုးတော်လို့နာမည်ပေးထားတယ်ပါဠိလိုသုပ္ပဗုဒ္ဓအားအမြဲတမ်းလူတွေနှိုးနေအောင်အော်ဟစ်နေတဲ့သူပုသုပ္ပဗုဒ္ဓသုပ္ပဗုဒ္ဓသူပ္ပဗုဒ္ဓအနှိုးတော်ပေါ့လေ အသူတန်ကြပြီလူတွေကအဲ့လိုမရနိုးနိုးနေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုနှိုးတော်လို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့လိုဘဝဟာစင်စရဲနဲ့သူဖြတ်တန်းတယ်တနေ့ကျတော့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုလူတွေကဆွမ်းကွမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကတ်လှူကြတဲ့နေရာကိုသူရောက်သွားပြီးတော့ တန်ခါရိကလို့ပိုးတဲ့ဆွမ်းညံဟင်းညံနေအရသာရှိတဲ့ခရိုင်လို့အကျွင်းကြမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီနေ့တော့သူကကောင်းကောင်းစားလိုက်ရတယ်။တန်ခါရိကလို့ပိုးတဲ့ဆွမ်းညံဟင်းညံနေသူကောင်းကောင်းသူ့ကိုကျွေးလိုက်ကြတယ်။အဲ့ကျွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီနေ့မှသူကဝါဝါလဲလဲလဲစားရတယ်ကောင်းကောင်းလဲစားရတယ်။လူဆိုတာဝါဝါလဲလဲစားရတယ်ကောင်းကောင်းစားရတယ်ဆိုစိတ်ကချမ်းသာပါတယ် မြတ်စွာဘုရားကဆွမ်းအနုဘောရဏအဲ့ဒီမှာတရားဟောတော့သူကလည်းအဲ့ဒီဘွယ်မှာတရားနာလိုက်ရတယ်တရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဓမ္မအတိညာဒီတရားနာတော့သူကจุတရားရသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်နော်တကယ်အနိစ္စဆုံးလူတယောက်အစင်းရဲဆုံးလူတယောက်အမွဲတေဆုံးလူတယောက် ယောဂဆွဲပြီးဆင်းရဲမွဲမေးနေတယ်တကယ်အမောင်တွေကသူတယောက်ဟာပြဿဝိယတရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တဏ္ဍမှာဘာရိယသွားတော့ဆိုပြဿဝိယရဲ့အဆုံးအမတရားတော်မှာရှုံချီခြင်းဆိုတဲ့တတ်တာအခိုင်အမာရသွားတယ်တရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာတရဖြစ်သွားတယ် မနာရခင်ကတရာတရားမဖြစ်ဘူးနာရတဲ့အခါတရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရာကဘာတော့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲတတ္တဟတိတထကတတဘောတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှိချင်းပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်သွားတဲ့တရာအဓိကမတ္တထာသတ္တနာမူလိကတ္တထာလို့ပြောရမယ် ဓမ္မအမြင်နဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုသူရသွားတယ်အဲ့တတ္တဆိုသူရသွားတတ္တရရနဲ့တပြိုင်နဲ့သီလငါးပါးသီလကိုသူကအသက်ထက်မြတ်ဆုံးမြတ်မြတ်နှုံလို့ရှိသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားစီကတရားဓမ္မကို နာရလို့တုတ္တဆိုတဲ့တရားကြံ့မှုအသိဉာဏ်လည်းရပါတယ် စာခသူ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာသူမှဘာမှလှူစရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့စာခဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်သူမှဟိုနှမျောတဲ့မစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်သူမှကင်းသွားတယ်တတဝံဖြစ်ပြီဆိုရင်မစ္စရိယဆိုတဲ့တာလေးပျောက်တယ်မစ္စရိယပဲတယ်ဒါကြောင့်မို့စာခလို့ပြောတာတကယ်ကတော့သူအဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှလှူစရာရှိတာမဟုတ်ဘူးလေသူမှတောင်းစာနေရတာ အဲ့တော့သူ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာငါသာသုံးမယ်ဆိုတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့အတွေးမရှိတော့ဘဲနဲ့ဆုံးလွန်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိသွားတယ်။နောက်တစ်ခါပညာဒါတော့အရေးကြီးဆုံးဟာပေါ့နော်။ရှုဒီနန္ဒီနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ဘယ်အရာမှမမြဲဘူး။ဥရိယထကာမိနိယအရိယာယနေဝိတိကာယဆိုတဲ့ပညာက ဖြစ်တာပြက်တာကိုသိတယ်။အော်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဖောက်ထွင်းပြစ်နိုင်တယ်အသိပညာမျိုးသူကသူ့ရင်ထဲမှာရသွားတယ်။ဆိုလိုတာကသောတပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီခုံကြီးတွေကရသွားပြီလားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။တတ္တရေသီလာရေသုဒ္ဓစာကပညာဒီတကယ်အရေးကြီးတဲ့အရေးချင်းကရက် ဓမ္မဝိရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရသွားတယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲသူ့ရင်ထဲမှာခံယူဆောက်တည်ထားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာယုံကြည်မှုတရားသာသနာတော်မှာကျင့်သုံးရတဲ့သီလသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတဲ့တုတ္တစွန့်လွတ်မှုဆိုတဲ့စာခာသိပညာဒါတွေကိုသူ့ရင်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာရှားရှိသွားပြီးတဲ့နောက် တက်တန်းစိတ်လို့သိသွားတဲ့အခါမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြေးသွားပြီးတော့နတ်သားသွားဖြစ်တယ်သူ့ဘဝမှာတော့ကြည်ရင်လူဘဝလူခဏအောက်တန်းကြဆုံးလူဘဝလူခဏဆုံးတကယ်ကိုတမို့မဲ့တဲ့မြေအိုးကြီးကိုခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်ရတဲ့တော့ပဲအမှန်တန်ကြီးမားတဲ့တမို့တစ်ခုကို ဒါရမကဘူးသူတာဝရိဒနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာတာဝရိဒနတ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့နတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆင်းအားလှပသေးတယ်အချမ်းရကပို့ပြီးတော့ကြီးမာသေးရသေးတယ်သူများတဲ့တာလုံးနဲ့အယောင်ဝါလည်းသူများတဲ့တာလုံးနဲ့နော်အချွေရံသစ်ဘေးကလည်းသူများတဲ့တာလုံး မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝဏ္ဏယတဆိုတာနဲ့သူများကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်ပေါ့လွှမ်းမိုးတဲ့လူတယောက်ဟာလူပြိတ္တတဲ့မှာသူများတဲ့ပိုလှနေသူကဒါလွှမ်းမိုးထားတာပဲလေပြိတ္တတဲ့မှာအလှဆုံးဆိုရင်သူကအလုံးပေါ်မှာကြော်တက်လွှမ်းထားတာပဲဂျန်တဲ့လူအသူ့ပဲကြည့်ပါပဲလေဂျန်တဲ့လူမကြည့်နောက်အတိုင်းဝိုင်းချမ်းရမြတယ်ဆိုတာလည်းသူကလွှမ်းမိုးထားတာ အဲ့တော့နတ်အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းပဲသူကအသာရောင်အချမ်းရံကြော်စောနဲ့အလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်နတ်ပြည်မှာနေထားကောင်းတဲ့အခါကျတော့အတိတ်အကြောင်းကိုသိတဲ့နတ်တွေကမချိမွနိုင်ကြဘူးကဲ့ရကြတယ်နော် ထီကောင်ကတကယ်အောက်တန်းစားကောင်ကအခုထိတ်တန်းစားရောက်သွားတယ်ဆိုတာလူရဲ့သဘာဝဒီတိုင်းပဲလေအစင်းအစင်းရဲ့ဆုံးလူကတထေးဖြစ်ရင်လည်းအဒီကောင်ပဲတော့ဘလောက်ဆင်းရဲတာအခုတထေးဖြစ်လာပြီတထေးသာတထေးဖြစ်ရင်တော့သိပြီးတော့လူတွေကပြောကြအောင်ဆင်းရဲသားတယောက်ကတထေးဖြစ်လာရင်တော့နည်းနည်းရှုံးချခြင်းညာတယ်တော်တော်များများနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်သားကိုဟာအောင်ဝဲကောင်းလိုက်တာ ထိနတ်သားဟာလူဝါတော့ကတော့တကယ်ကိုဆင်းရဲမွဲတေပြီးအောက်တန်းအကြအဆုံးတနာစေဟာအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူဟာအခုတောရင်းသားနတ်ပြည်ရောက်လာပြီအချမ်းနတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အစင်းနဲ့အချမ်းရံနဲ့ပို့ပြီးတော့အလုံးတောက်ပါနေပါတယ်အန်စရာကောင်းလိုက်တာတဲ့ကဲရှုပ်ချတာနော် လောကကြီးကအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာအောက်ဆုံးကောင်ကထိတ်ဆုံးရောက်နေတယ်ဆိုတာပြောတာပဲလေတကယ်အပွဲဆုံးကောင်ကနတ်ဖြစ်တော့ဘာလို့ထိတ်ဆုံးရောက်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော်ရင်းသားနတ်တွေကအဲ့လိုကဲရရှုပ်ချတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကတော်ရင်းသားနတ်တွေကိုပြောပြတယ်မင်းတို့ဒီနတ်သားကိုကဲရရှုပ်ချမှုမလုပ်ကြနဲ့ သူဟာလူဘဝတုန်းကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဓမ္မဝိနည်းမှာ ရှင်ချီမှုတရားတရားကိုကျင့်သီလတရားဓမ္မကိုနာယူရတဲ့တုတ္တစာခပညာဒါတွေကိုသူကအခိုင်အမာဆောက်တည်ခဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နတ်ပြည်မှာဒါဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာ သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့တာလွန်တဲ့အဆင်းရောင်သူများတဲ့တာလွန်တဲ့အချမ်းရံကြော့စော်နဲ့ပြေဆုံးတာမင်းတို့သွားမကဲ့ရကြနဲ့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးကတာဝရိန္ဒနတ်တွေကိုတတိပေးပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုပါယတတတ္တတထဂတိအသလသုပတိထိတာတိလင်းစယတကလျာဏရိယကန္တပတ္တိတာ ဓမ္မရဲ့အရှိချင်းတွေဟာဘလောက်တမိုးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတရားမင်းကပြောပြတာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာရှုံချီမှုတရားဟာလှုပ်ရှားရင်းရိုက်မှုမဖြစ်ဘဲနဲ့အခိုင်အမာတည်ရှိတယ်အစလတတ္ထာဆိုတာတတနာမူလိကတတ္ထာအာကာရဝတိတတ္ထာလို့ခေါ်တယ် အသိဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တတ္ထာဟာဘသူကပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့မှမပြောင်းဘူးခိုင်ပါတယ်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရားကပြောင်းလဲတယ်။မခိုင်မှရအောင်။တရားတရားဆိုတာဟိုခိုင်မှမှု မရှိတဲ့အရာတွေမှာပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။တရားဆိုတာပြောင်းလဲတယ်။ရှင်မမောကလငါတောင်း တက္ကတယောက်ပြောတဲ့စကားထဲမှာတက္ကတယောက်ကသူ့ကိုပြောတယ်ရှင်ဘုရားကရက်ရွှေ့ခိုင်းတယ်ဆိုရင်ဒီတပီတော့တစ်ဖက်ရွှေ့ပေးမယ်အဲ့ဒီတစ်ဖက်အတွင်းတပီတော့မသေးသေးဘူးမသေးစေရဘူးနောက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမပြတ်စေရဘူးတရားတရားမပြတ်စေရဘူးအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုရှင်ဘုရားအာမခံနိုင်လားအာမခံနိုင်ရင်သူရက်ရွှေ့ပေးမယ်လို့ရှင်မောကလန်ပြန်ပြောတာ အေးဒီတစ်ပတ်အတွင်းတော့မင်းရဲ့အသက်လည်းငါအာမခံတယ်မသေးသေးဘူးမင်းရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းမပြတ်ဘူးအာမခံတယ်တရားတရားတော့ငါအာမမခံနိုင်ဘူးမင်းမမင်းလောက်ရမယ်ဟာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတာရှိတယ်နော်သုဘဝါဒသုတ်တံအဲ့တော့တရားတရားဆိုတာကိုယ့်ကိုထိရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားတရားဟာ လှုပ်ရှားရင်းရင်ချင်းမရှိအောင်မရှိပဲမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတည်တတ်တယ်တဲ့ဒီသုပ္ပဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လူဘွားတော်ကသူ့ရဲ့တရားတရားအလိုခိုင်မာခဲ့တယ်တိလင်းစယတကလျာဏရိယကန္တမတန်တိတာကိုချင်းတိလဆိုတာလည်းပဲဒီအရိယာတွေကမျက်နှိုးပြီးတော့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့အာဝတိလအရိယာတွေကမျက်နှိုးတဲ့မျက်နှိုးတဲ့အရိယကန္တဆိုတာ ဒီဘဝတည်းအဘသီလကိုမြတ်လို့တာမဟုတ်ဘူးဘဝပြောင်းသွားလဲဒီငါးပါးသီလကိုဘယ်တော့မှမဖြတ်တာအသက်ထက်တမုထားတဲ့အဘသီလမျိုးလို့သူဆိုလို့လေပေါ့နော်အသက်ထက်တမုထားတဲ့ငါးပါးသီလမျိုးသူတို့မှရှိသူမှရှိသီလင်စယတကလျာဏအရိယကန္တပတံတိတံအဲ့ဒီသီလမျိုးတွေရှိတယ်တံကေပတာရောယတ္တတိ အရိယသံဃာတွေပေါ်မှာလည်းပဲကြီးညို့တရာတရားအပြည့်ဝရှိတယ်။ဥစုပုဒင်္စထတနာတမ္မာဒိဋ္ဌိညာအမြင်လည်းရှိတယ်။သောတပတိမညာရထားတာဥစုပုဒထတနာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့ဖြောင့်မတ်နေတဲ့အညာအဲ့တော့ခိုင်မာတဲ့တထာ အရိယာတွေမြတ်တို့ချီးမွမ်းအပ်တဲ့သီလဖရာပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တထာဖြောက်မှန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီတရားတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အတ္တလိတော်တိတန်အာဟုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆင်းရဲတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပတ်စံတပြားမှမရှိခြင်းနေပဲစားစရာမရှိခြင်းနေပဲစီအဲ့ဒီချင်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒလိတလူမွဲလို့မခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ အမောကံတတစီဝိတံသူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာအလဟတအကျိုးမဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးအကျိုးရှိရှိအသက်ရှင်တယ်သူအသက်ရှင်သမျှကလည်းဘလို့တမိုးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအည်ချင်းတွေရဲ့တမိုးရှိပုံကိုတိုက်တွန်းတာတတမတတ္တင်္စသီလင်္စပတာရံဓမ္မထတနာဒါကြောင့်မို့တရတရားရဲ့ တီလာရဲ့နော်ကြီးညိုစိတ်ကြီးညိုစိတ်ဆိုတဲ့တရားတရားရဲ့တီလာရဲ့တရားတစ်ပါးကိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ဒီမှာတတ္တာတီလာဓမ္မအမြင်အသိဉာဏ်အဲ့ဒါဒီကိုယ်တဏ္ဍမှာရှက်အောင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရပြီးတော့ ကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီချင်းနေရှိအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တော့တတ္တမတတ္တင်းစသီလင်းစပတရံဓမ္မတတနာပတရကတန်ငါပတရတတ္တကြတော့ခုနဖရာအပေါ်မှာချီညို့မှုဖရာရဲ့အတိညာကိုလက်ခံယုံကြည်မှုပတရတန်ငါပေါ်မှာချီညို့မှုဓမ္မထတနာတရားကိုသိမြင်မှုဆို တတ္တသီလပတာရဓမ္မထသနာအဲ့ဒီတရားလေးမျိုးကိုကိုယ်တဏ္ဍမှာအခိုင်အမာတည်ရှိအောင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့တရားမင်းကြီးကတာဝရိသနတ်ပြည်မှာနတ်တွေကိုဆုံးမစကားပြောတာအဲဒါကြောင့်တာဝရိသနတ်ပြည်ကတရားနာခွင့်ရတယ်တရားနာခွင့်ရကြတယ် သူဓမ္မတဘာမှာမကြာခဏတရားစကားတွေပြောကြတယ်ဒီအရိယာနတ်တွေကလည်းပဲတရားဟောတယ်ပြမာတွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါလာပြီးတော့အဲ့တောင်ရိသတ္တပြေမှာတရားဟောလေးရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုလူဘဝကကြားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနော်ကြားနာပြီးတော့ထားခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာတရားသူမရဘူးဆိုလို့ဆိုအောင်တော့ နတ်ဘဝရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသေတွေကပေးတဲ့အတိညာခိုင်မာတယ်ထက်မြက်တယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတိညာကထက်မြက်လို့ပြန်ပြီးတော့လူဘဝတုန်းကငါနာခဲ့ရတဲ့တရားလို့တတိယရာက နောက်ကြလေဦးမယ်တဲ့အတိညာဖြစ်သွားတာမြန်တယ်လို့ပြောတာအမြန်အညီတရားတို့တရားမြတ်ရတယ်ဒါမို့တချို့ကလည်းအဲ့ဒီစကားကိုမျှော်လင့်ကြတယ် လူဘွားမှာတရားတော်မရရင်နတ်ပြည်မှာရရနိုင်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတာသောတာနုကတသုတ်တံဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့မကြာခဏမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနားခွင့်ရတယ်လို့ထာကထလိဋ္ဌသုတ်အနေနဲ့သကြမင်းကြီးရဲ့ဒီနတ်တွေကိုတိုက်တွန်းတဲ့ တတ္တာသီလသုတစာကပညာဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်နောက်15နံပါတ်တုတ်ကတော့ရာမဏိယတုတ်လို့ခေါ်တယ်ရာမဏိယဆိုတာစိတ်နှလုံးမွေးတရောပွဲဒေသစိတ်နှလုံးပွင့်တရောပွဲအရက် ပြောစရာကောင်းတဲ့ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာစိတ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာဆိုတာပါလေလောကမှာလူတွေကရှုခင်းတာတဲ့နေရာတို့ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာတို့သွားကြတယ်လဲပတ်ကြတယ်နော်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာကိုသဘောကျကြတယ်အဲ့တော့ရာဝဏိယကဆိုတာနှလုံးမှုနေရောပွဲပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်တယ်ဒီတုတ်တာမြတ်စွာဘုရားသာဝတိမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့ချိန်တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပ်ပြီးတော့ကာရဝပြုမတရတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီလာတဲ့အခါမှာနတ်တိပြမာတွေကထိုင်လေးမရှိဘူးမတရနဲ့ဘာလို့မထိုင်တာတော့ဆိုတာအကြောင်းနှစ်ချက်ပြတာ လူပြည်လာတာဟာသူတို့ကရွေချက်ရှိရှိလာကြတာအဲ့ဒီရွေချက်ကိုရချက်မြန်မြန်နောက်ပြီးတော့အကယ်၍သူတို့ကထိုင်မဲ့ဆိုရင်သူတို့ဘုံကံလျောက်ထိုင်စရာနေရာကချက်ချင်းပေါ်လာတယ်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တာနဲ့ပဲထိုင်စရာကြီးကပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာအဲ့လိုကိန့်ခန့်တဲ့ ခန္ဓာရဲ့အထိုင်ကုန်နေသူကမထိုင်ဘူးဒါကြောင့်မတရနေတယ်လို့ဒီလိုအကြောင်းတစ်ချက်ပြထားတယ်ဖျားစီလာတယ်မြတ်မြတ်ပြညင်းတယ်မထိုင်လူတွေဆိုရင်ထိုင်မအောင်စကားပြောဆိုပြီးတော့ဘူးနော်ထိုင်မအောင်ဆိုလိုက်တော့စကားပြောနေကြတယ်အဲ့တော့မထိုင်တော့ဘူးအတက်ရပြီတစ်ချက်ပြန်လူတွေရဲ့အနံ့ကတိဥဇနာလောက်ကနေစပြီးတော့နတ်တွေက သူတို့မခံနိုင်တဲ့အနံ့မျိုးရှိတယ်လူကဒါတော့ဟုတ်ပါပဲတရိษံယုံနဲ့သွားလို့ရှိရင်တရိษံနေအနံ့ကိုမကြိုက်တာသိကြတယ်လူကလည်းတရိษံအနံ့မကြိုက်ဘူးတရိษံချင်းချင်းတော့မှုေးကြမှာပဲနော်သို့တော့လူကတရိษံအနံ့မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုပဲနတ်တွေကလည်းပဲလူရဲ့အနံ့ကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့သူတို့ဟာ အသက်အောင်ပြီးလာရတာဖြစ်လိမ့်မယ်လာပြီးရင်မြင်မြင်ပြတ်ညင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်တရားမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရှိမှာနတ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှိမှာမတက်ရက်တယ်ရှ िख ဝချခါရဝပြုမတက်ရက်တယ်မတက်ရက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေခွန်းတစ်ခုမေးကိဏုခောဗန္တိဘူမိရာမဏိယကံစိတ်နှလုံးမွေ့လျော်ပွဲ ရှုခင်းတာတဲ့မြေလွှာဆိုတာရှုခင်းတာတဲ့မြေလွှာဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်တာပါတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမြေတဲ့မေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဘာဖြေလိုက်တုံးဆိုအာရမစေတယဝနစေတယပောက်ခရညောသူနေမိတာမနုဿရာမဏိယကတ္တကလနက္ခန္တိသောလတေ ပန်ဦးရင်နေပန်ဦးရင်နေပါလေကလူတွေကအာရမဆိုတာကိုဒီဥယျာဉ်ချက်မြေကြီးကိုကိုးကွယ်ကြတာနှစ်တို့ကြတာရှိတယ်ဝဏစေတရာဆိုဝဏစေတရာဆိုတာလူတွေပူဇော်တဲ့နေရာလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်နတ်သစ်ပင်တွေကိုလူတွေကပူဇော်တယ်အဲဥယျာဉ်ကြီးတွေကိုတောင်ကြီးတွေကိုပူဇော်ကြတယ် သို့မဟုတ်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဥယျာဉ်တွေတိဆောက်ကြတယ်တောသစ်ပင်တွေကိုတိထားကြတယ်ပောက်ခရင်ညောသူနေမိတာရှည်တွင်ရေကန်အလှပလောက်ထားကြတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိတဲ့နေရာတွေဥယျာဉ်ရဲ့အလှပတောရဲ့အလှပရှည်တွင်ရေကန်နဲ့သားရလှပတယ်လူတွေအကြိုက် တာယာလှပမှုဟာကလန်နခန္တိတောလသိန်အဲ့ဒီအလှပါတွေဟာတကယ်ရှားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့နေရာလူတွေရဲ့အလှပယာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့မြေလွှာရဲ့16ပုံပုံတပုံတောင်မှ အဲ့ဒါလိုလှပတဲ့ตาရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာကတပုံလောက်တောင်မရှိဘူးကဏ္ဍနဲ့ခန္တီတော်လာသိန်းဒီစကားဘာလို့အများရန်ပြောလဲနော်နှိုင်းရှင်မဲ့ဆိုရင်မင်း16စိတ်စိတ်တစ်စိတ်တောင်မမှီဘူးလို့ပြောတဲ့သဘောရှမ်းနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့မြေလွာရဲ့အလှပ16စိတ်စိတ်ရင်တောင်မှတောတောင်အလှတွေကမမှီဘူးလို့သူကတဘာဝအလှက တစ်ခုပေါ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အလှကတစ်ခုလူတွေရဲ့စိတ်အာယုံပြုရတာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်တံပိုးကလည်းကွာသွားတမန်အလှကမျက်စိပတာရပဲရှိတယ်ခိုးအလှကရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့နေတဲ့အလှကတော့မျက်စိပတာရတဲ့မကဘူးစိတ်ကြည်နူးမှုပါရတယ်ဒါကြောင့်မို့နှစ်ထပ်ကွာအလှဖြစ်လို့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့နေရာရဲ့အလှပကို16ပုံပုံရင် တမန်လှပ်ပါတဲ့နေရာဟာတပုံတော့မမီဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကလန်နဂတိတောလသိန်ဆိုတဲ့စကားဟာစာပေထဲမှာဟိုနေရာပါဒီနေရာပါဘာဖြစ်လို့16စိတ်စိတ်တာလဲဆိုတာကိုအခြေခံနားလဲထားဒါကလာနဲ့ပတ်သက်တယ်ကောင်းငင်ကလာကြီးနဲ့ပတ်သက်တယ်လာလာရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုကလာလို့ခေါ်တယ် ကလဆိုတာလာရဲ့အစိတ်ပိုင်းခရစ်စင်တို့ပါတော့လာသူ့အစိတ်နဲ့သူသွားတာလေလာဇန်ကနေစပြီးတော့သူတွေကစပြီးတတိထားမိရင်သုံးရက်လာ ခုံးရက်စာဆိုပြောကြတာမဟုတ်လားအဲ့တော့စပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတာအဲ့ဒါလာဆမ်းပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတာတခါတည်းပြည့်သွားတာမဟုတ်15ရက်လာပြီနေတောင်မှပဲဝိုင်းဆက်မနေသေးဘူး16ရက်ကျမှဝိုင်းဆက်တာ အဲ့တော့16ရက်မှာကလာပြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်16စိတ်ရှိတယ်လာမှာ16စိတ်ရှိတယ်တရက်နေ့ကနေစပြီးအဲ့ဒီအစိတ်ကလေးလာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကစပေါ်လာတယ်လာစမ်းမှာစပေါ်လာတယ်15ရက်ဆိုတော်တော်ပြည့်ပြီးွားပေါ်တယ်16ရက်ဆိုလုံးဝဝိုင်းဆက်တာအဲ့ဒါကလာဆိုတာပြည့်တာကလာသောလသမောဖာကော16ခုမြောက်အစိတ်တစ်ခုကိုကလာလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒါနဲ့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီစကားကနေထွက်လာတာ16စိတ်စိတ်တစ်စိတ်ဆိုတာကလာကိုပြောတာနော်လရဲ့စိတ်ပိုင်းလေးတွေ16ခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒီ16စိတ်စိတ်တစ်စိတ်တောင်တန်ဖို့မရှိဘူးလို့ကာမိဝယတိဝယဉ်ကြီးယတိဝရိန်ကြီးနေနေဝယတိဝထလေး ယထအရဟံတောဝိဟရန္တိတံပူမိရာမဏိယကံကာမိဝါရွာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယတိသို့မဟုတ်အရိညေဝါတောထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေနေဝါချိန်ဝါနဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယတိသို့မဟုတ်ထလေဝါကုန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွာမှာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နှိမ့်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင့်တဲ့နေရာမှာကုန်းထိပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြိုက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ခြိုက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်းထိပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယထအကျင့်ရ၌အရဟံတော်ဝိဟရန္တိယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေသရင်သုံးနေထိုင်နေတဲ့တန်ထိုယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေသရင်သုံးနေထိုင်တဲ့အရာဟာភូមិရာမဏိယကံစိတ်နှလုံးကိုမွေးလျော်ပွဲကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။မြေလွှာဖြစ်တယ်ဆို အဲ့တော့အလှပဆုံးနေရာလောကမှာအလှပဆုံးနေရာသူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတာဟုတ်တာပဲလေသူတို့ဒီသူတော်ကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာကသာလင်အေးချမ်းသာရပြီးထာဝရလှနေသူယုံမာရိနဲ့ဆိုရင်စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့အများရန်တွေ့တာအလှပတွေကလည်းကုန်ပျက်စီးကုန်လောကကြီးရဲ့အလှပကိုဖြစ်စီတာသူယုံမာရိပဲ လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရင်ဒါသူ့လုပ်သူ့ရုံမာတွေလုပ်တယ်လို့ပြောသူတော်ကောင်းတွေနေတဲ့နေရာဟာတကယ်အလှပဆုံးနေရာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီမျက်စိထဲမှာမြင်ရတဲ့အလှပအထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုပေးနိုင်တဲ့အလှပဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတောလသိင်္ဂလံတော့မျက်စိထဲမှာကြည့်လို့လှတဲ့အလှဟာဘာမှတတ်မှုမရှိဘူး စိတ်နှလုံးကိုအေးမြစေတဲ့အလှပကမှတမိုးရှိတယ်ဆိုအလှပနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့သဘောပဲဒါအဲဒါကြောင့်မို့ယန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေတရင်သုံးတဲ့နေရာဟာစူးညောင်းခလုတ်တွေနဲ့များခြင်းများပါစေခြိုင်းနေခြင်းနေရှင်ပွက်တွေရှိခြင်းရှိပါစေပြောစရာကောင်းဆုံးနေရာပါပဲအေးတိယမရိချီဆိုးတဲ့နေရာတော့ဘလောက်ပဲဥယျာဉ်ပိမှန်နေလှပနေပဲစိတ်ညစ်စရာအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ် နော်ဆင်းရဲဒုက္ခဒီလိုဆိုလိုတာပဲဒါရသော်ပြာဒါလေးကိုဟောတယ်ဒါက15ခုမြောက်တုတ်နောက်တစ်တုတ်ကယသမာနတုတ်လို့ခေါ်တယ်ပူဇော်ခြင်းအဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ကတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါလည်းပဲတရားမင်းရဲ့မေးတဲ့မေးကုန်ပဲ မြတ်စွာဘုရားကရာဇဂုမြို့ခိစကုတ်တောင်မှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ခိစကုတ်တောင်တော့ရကြောင်နေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာတကြမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်ပြီးတော့တယုတ်တသိရှိခိုးပြီးဘုရားရှိမှမတက်ရရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတယ်တဲ့သူဘာရှောက်တာတော့ဆို ဒါလည်းတရားမင်းရဲ့မိကုံးပဲရှသမနနာမနုဿာနာပုံညပိခဏပါဠိနာကရောတံဥပတိကံပုံညာကထထိဏမဟာပလံလောကလူတွေဆိုတာကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာလှူကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ကြည့်လေစဉ်းစားကြည့်ပူဇော်တယ်ဆိုတာဟိုမျက်မျက်နှုံနှုံ တမိုးထားပြီးတော့ပူဇော်ကြဥမာရွှေတကုံဖရာဆိုရင်မိတွေပူဇော်တယ်ပန်းတွေပူဇော်တယ်ဖရာကြည်ညိုတဲ့လူကဖရာကိုပူဇော်တာမြတ်နန်းတွေကြည်ညိုတဲ့လူကလည်းမြတ်နန်းတွေမှာပူဇော်ကြတာပူဇော်မှုတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်လေပမာပြေးပါတယ်မယ်နတ်ကိုဝယ်တဲ့လူကလည်းနတ်ကိုပူဇော်ကြတာပဲအဲ့တော့တရားမင်းကဒီမေးခွန်းကိုဘာလို့မေးတာတော့ဆို အဲ့ရာဇဂျိုမြို့မှာအဲ့ဒီနေ့ကပြမကိုးွယ်တဲ့လူအုပ်ကြီးကမြို့ပြင်ထွက်လာပြီးတော့ထင်းနေနသာထင်းနေပါလေပုံပြီးတော့မီးဖို့ကြတယ်ထင်းနေပုံပြီးတော့မီးဖို့မီးဖို့ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီမီးပုံထဲမှာထောပတ်တေးစီတွေလောင်းထည့်ပြီးတော့ပြမမင်းကြီးကိုပူဇော်ကြတယ်ပေါ့ မိနတ်ပူဇော်တဲ့ပွဲပေါ့ဆိုလိုတာမိနတ်ပူဇော်တဲ့ပွဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီမိတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်လို့ရှင်ပြမပြည့်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်ပြမမင်းကြီးစီရောက်တယ်လို့ပြောတာသူတို့ယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အဲ့လိုထောပတ်စီဦးတွေလောင်းထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိကိုပူဇော်ကြတာ အခိတာလာတို့ပါတို့စာပေထဲမှာပါတာအဲ့ဒါမီတင်ကုတ်တို့ပမာရီကပေးကြပေမဲ့တို့မီနှက်ကွန်တို့ပေးရမှာဖြစ်တယ်တချို့နေရာမီပူဇော်တဲ့နှက်ကွန်လေးထမင်းချက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါထမင်းချက်တဲ့မီဖို့ကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမီနှက်ကွန်မီပူဇော်တဲ့အလေးထားရှိတယ်မီပူဇော်တာဘာလို့ဆိုရင်ခုနမီကိုမှုေ့ပြီးတော့ထောပတ်တို့စီဥတို့ဘာလို့လောင်းထဲမန္တန်စုပ် ပြမမင်းကြီးကိုပူဇော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တာအဲ့တော့လူတွေရဲ့သူတို့ယုံကြည်ချက်အရာပြိုးပြင်ထွက်ပြီးတော့မိဘုံကြီးအကြီးကြီးဖို့ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာအရှင်ပြမမင်းကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါဆိုဘုမပြေမှာနတ်ကြော်တွေလောက်တာမြင်မှုတာပဲလက်ဖက်ကလေးတွေမုတ်လေးတွေခေါင်းပေါ်ဝဲပြီးအရှင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါပြီးတော့သူစားတာတွေ့တာပဲဘယ်သူမှတော့လာစားတော့တာတော့မထူး ခေါင်းပေါ်မှာရွက်ပြီးတော့ဝဲလိုက်သေးတာအရှင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါတော့တော့ခေါ်ပါဆိုပြီးတော့သူသူစားတော့တာပဲတွေးလိုက်တာငါပြောသေးတယ်အုံသေးတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့တော့လောကလူတွေကစိတ်ကူးရတယ်လို့ပဲကိုယုံကြည်ရအတိုင်းလုပ်နေကြတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေလုံးနေတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကစဉ်းစားတယ် ဒီလူတွေကအမှန်မသိလို့လုံနေတာသူတို့လမ်းလွဲနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုလမ်းဖြောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမီးပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာသူကကောင်းငင်ကနေပြမကြီးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းလာတာဆင်းလာတော့ပုံနာတွေကဟာငါတို့ကငကောမှန်းဆပြီးတော့လောက်တာအခုပြမကြီးကိုယ်တိုင်ကြွလာပြီဆိုပြီးငါတို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြမကြီးကိုယ်တိုင်ကြွလာ ဝန္တအာရနဲ့အဲ့မှာတရားမင်းကြီးမင်းတို့ဘသူပူဇော်တာလဲဆိုပြမကြီးကိုပူဇော်တဲ့အကြောင်းအဲ့တော့မင်းတို့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကြတကယ်အချိုးရှိတဲ့ပူဇော်ပူဇော်နေ့ကိုငါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဖះစီခေါ်တာအဲ့ပွဲမှာအဲ့တော့လူတွေကလည်းအားရပါရပေါ့ကောင်းငင်ကြွလာတယ်တကယ်ပြမမင်းကြီးကခေါ်သွားတယ်ဆိုလိုက်သွားကြ လိုက်သွားပြီဖះရှေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့တိမေကွန်မေးတာယသမနနမနုဿာနပုံညပိခဏပါဏိနကုသိုလ်လိုခြင်းလို့ဩကုသိုလ်လိုခြင်းလို့လူတွေဟာပူဇော်ပွဲတွေနဲ့ပူဇော်ပတ်တာနေကြတယ်အနုဒ္ဓကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုခြင်းတာပူဇော်ရဲဆိုရဲကောင်းကျိုးချမ်းသာရကြတာပဲသူကဒုက္ခကိုလိုခြင်းလို့ ပူဇော်ပါတာကြကရောတံဩပရိကံပုံညာဘဝခန္ဓာကိုအကျိုးပေးတတ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့တဲ့ကထဒိဏမဟာပလံဘယ်မှာပူဇော်လို့ရှိရင်ဒီအလူရဲ့တိယဌာနအနေနဲ့ကထလို့သုံးတာ။ဟောတိယဌာနအနေနဲ့သုံးတာ စာပေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေကန်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ကတ္တလို့သုံးတာများတယ်ဘသူအာပူဇော်တယ်ဒီမှာကြတော့ကတ္ထဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဆိုကိုပူဇော်တဲ့ပူဇော်မှုတွေကဘယ်မှာတည်မှာတော့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကတ္ထအပေပူဇော်ရမယ့်နေရာမှာ ထိန်နံလှူတဲ့အလှူဟာမဟာဗလာအကျိုးကြီးပါသလဲ။နော်ကုသိုလ်လိုခြင်းလို့ပူဇော်ကြတယ်။နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘဝအကျိုးပေးမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကဘယ်မှာဒီကုသိုလ်ပြုလုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနေရမှာပူဇော်တာပို့ကောင်းတယ်လေ။မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေတာ။ စတ္တရောစပฏิပန္နာစတ္တရောစဖလေထိတာ ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကကျင့်နေစေဖြစ်တယ်။နော်ပฏิပန္နာကျင့်နေကျင့်တဲ့တရားဓမ္မကိုမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကိုကျင့်တဲ့ရုပ်ကိုအထုတ်စေဖြစ်တယ်။စတ္တရောစဖလေထိတာပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကကျင့်သွားလို့အကျိုးကျေးဇူးရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ယောက်ကျင့်နေစေပုဂ္ဂိုလ်က၄ယောက်အကျိုးကျေးဇူးရပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ယောက် အဲ့တော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုမက္ခထပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်မက္ခထပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတကယ်ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ယက်တိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးစက္ကန့်ပိုင်းခဏလေးတင်ယက်တိတာနော်မက်ပေါ်တဲ့အချိန်လေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာမက္ခထပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတကယ်တော့ကြာရှိရနေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်စတ္တရောစဖလေထိတာကြတော့သောတာပန်တဂရကံနာကံယဟန္တာ သတ္တရောစပฏิပန္နာဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နေတယ်သောတာပတိမက္ကထာတဂရဂံဖြစ်ဖို့ကျင့်နေစေတဂရဂမိမက္ကထာအနာဂမိမက္ကထာအရတမက္ကထာအဲမက္ကထာ၄ရောက်ဆိုလိုတာကနော်သတ္တရောစပฏิပန္နာသတ္တရောစဖလေထိတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်လို့ပြောလို့တာနော်မက္ကထာပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဖလတ္ထပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက် အေသတံကိုဥစုဖုတော်ပညာသီလတမဟိတော်အသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖြောင်းပြောင်းမှန်မှန်ကျင့်တဲ့ထီတန်ကဟာပူဇော်ရတဲ့တန်ကဖြစ်တယ်မဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးမက္ကထံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဖလတပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဲ့ဒီ၈ယောက်တော့အရိယတန်ကတော့ဟာ ဥစုဖုတစိတ်နှလုံးဖြောင့်မတ်ပြီးတော့ကိုကျင့်သီလနဲ့အသိပညာနဲ့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒါအမြင့်ဆုံးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်တာရှစ္စမနနာမနုဿနာပုံညာပိခာနာပါဏိနာကရောတံဩပရိကံဥပရိစာခန္ဓာကိုပြောတာကရောတံဩပရိကံပုံညာတံဂေထိဏမဟာဖလာ သကောင်းမှုကိုလိုလားလို့ပူဇော်ကြတဲ့လူသားတွေဘဝခန္ဓာကိုအကျိုးပေးမဲ့ကုသကောင်းမှုကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့တန်ခါ၌တန်ခါပေါ်မှာတည်တဲ့အလှူတန်ခါ၌လှူတာဒီတဏ္ဍဟာတန်ခါပေါ်မှာထီတာမို့တန်ခါ၌လှူတယ်တန်ခါအားလှူတယ်လို့လည်းပြန်ရတယ်ပေါ့ဘယ်ပဲဖြစ် တရတိတရအဆိုရကွက်ပြမှုဆိုထားပြီမယ်လို့တန်ကေတိန်နေတန်က၌ဆိုတာဟိုတိယဌာနအနေနဲ့သုံးရင်လို့တန်ခေတန်ကတဒိဏံလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါလက်ခံသူအနေနဲ့ပြောတာအခုကလက်ခံသူအနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုလှူတဲ့အလှူဟာတန်ကပေါ်မှာဥတည်ပြီးတော့လှူတာတန်ကနိုင်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လှူတာအဲ့ဒါကြောင့်တန်ခေထိဏံတန်ကပေါ် တန်ခါ၌လှူတဲ့အလှူဟာမဟာဗလံကြီးမားသောအကျိုးရှိတယ်။ဩပိရိတောဂောရမီဟောရုံကလိုပဲတူတူပဲတန်ခေတိဏမဟာဗလံတန်ခေတုံဂောရမီတေဟိတန်ခေတိဏိဟင်စေဝပုစီတောပိတမိတန်ကောစာအဲ့တော့မိတ်နဲ့ပုံစံပဲဒါအဲ့တော့အရိယတန်ခါကိုလှူတာဟာအလှူထဲမှာအကောင်းဆုံးဆိုအတိစကားကတပြင်းကိုမလှူနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး သူမေးတာကအကောင်းဆုံးမဟာဗလဖြစ်ဖို့ရမေးတာမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ဘသူလှူလှူလှူတာကိုမတားမြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ကောသလမင်းနဲ့ကောသလမင်းကြီးကောသလတန်ရုံမှာပါတယ်သုတ်တန်တစ်ခုဘာသာကြားရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာတန်ခေတိဏမဟာဗလံ တိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါတွေကိုလှူမအကျိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဆွဲပြုပြီးတော့သူတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာဘာတွေပြောကြတော့ဆိုဂေါရမဗုဒ္ဓကသူ့လှူမအကျိုးကြီးတယ်လို့ဟောတယ်သူ့တပည့်တွေလှူမအကျိုးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်သူများကိုမလှူရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုဖေးမှာအတင်းပြောတဲ့စကားတွေပေါ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ အခုလိုစကားမျိုးနားယောင်ပြီးတော့သူ့လှူရမယ်သူ့လှူမှအကျိုးကြည့်တယ်ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူရင်ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလှူရဘူးလှူရင်အကျိုးမရှိဘူးလို့ဟောတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားဟာပြန့်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီစကားဘယ်ထိအောင်ရောက်တော့ဆိုကောသလမင်းကြီးနားထိအောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးကပရိသတ်စုံတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပြန့်နှံ့နေတဲ့ကောလာဟလသတင်းကို ပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ပရိသတ်အလဲကောင်မှသူကမေကွန်နှစ်ခုပေးတယ်မေကွန်နှစ်ခုပေးတယ်ပထမမေကွန်ကတော့ကထထိန်ကထထတပံဘဲကိုလှူသင့်တယ်လေအလှူတွေဆိုနော်ကထထတပံဘဲမှာလှူသင့်တယ်လို့ဒီမေကွန်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားက ယထပတိရတိတထတေဘဲကိုလှူရမလဲလို့မေးတော့မင်းကြည်ညိုတဲ့နေရာလှူဘသူလှူလို့ပြောယထပတိရတိတထတေမင်းကြည်ညိုတဲ့နေရာလှူနောက်တစ်ခါသူကဒုတိယမေခွန်းဆက်မေးတယ်ဘယ်မှာလှူမအကျိုးချီးပါသလဲအဲ့မေခွန်းကြတော့မြတ်စွာဘုရား အေးခုနမေခွန်းနဲ့မတူဘူးနော်ခုနကဘယ်မှာလှူရမလဲမေးတာအမင်းကြိုက်တဲ့နေရာလှူကိုကဘယ်လှူမှအကျိုးကြီးသလဲဆိုတဲ့ခါကျခုနမေခွန်းနဲ့မတူဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဖြေလည်းမတူဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်များအဲ့ဒီမှာကောလာဟလကိုခြေဖြတ်ဖို့ကောသရမင်းကြီးကမေးလိုက်တာဘယ်မှာလူအောင်မလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကြိုက်တဲ့နေရာလူလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါဒါကိုဘုရင်ကြီးကခေါင်းလေးမော့ပြီးတော့ဘုရင်တက်ကိုခြိလိုက်တဲ့အခါ ပြည့်သက်တွေကငုံသွားအဲ့ကောလာလာပြောတဲ့ကောင်တွေကငါတို့တော့တွယ်ပြီဆိုပြီးတော့ငုံသွားကြဒါဟိုပညာရှိခြေဖြက်နေပေါ့နော်ကောလာလာတရင်ကိုခြေဖြက်လိုက်မြတ်စွာဘုရားသူ့သားလှူရမယ်ဆိုတာမပြောဘူးဆိုတာဟုတ်ကောလာလာတရင်ကိုဖယ်ရှားလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီမိကွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်ရှိတယ်ပေါ့နော် ခုနမေခွန်းနဲ့မတူဘူးတဲ့ဒါပဲမှအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာနဲ့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာမတူဘူးခွဲခြားလိုက်ပဲအဲ့ဒီကြတော့လူလှူတာနဲ့တိရစ္ဆာန်တကောင်လှူတာမတူဘူးခွဲခြားလိုက်ပဲဩဓမ္မအဤသွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာနဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာမတူဘူးခွဲခြားလိုက်မယ် အောင်လို့တော့ဆိုမြေတောင်မှပဲတစ်ပင်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေဆိုတာရွေးရတယ်လေမြေဆိုတိုင်းတစ်ပင်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဒီမြေနဲ့တင့်လျော်တဲ့ဟာဆိုဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာ စိုက်ပျိုးရေးကြီးပွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဗမာနိုင်ငံမှာရိုးရိုးပဲစိုက်နေကြတာဘာဖြစ်လို့ဆိုပါစို့ စပါးဆိုင်လက်တေကကိုတင်း90အလောက်ပဲထွက်တာဂျပန်နဲ့ဘာလို့ကြတော့တင်း100လောက်ထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနိပညာကွာသွားတယ်သူတို့စီကြတော့ soil test လောက်ဒီမြေကြီးမှာဘာလို့အပ်တယ်လဲစပါးဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့အပ်တယ်လဲလိုအပ်တာဖြစ်ပြီမြေပဲဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့အပ်တယ်လဲ soil test လုပ် အဲ့ဒီကြမှာစိုက်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပို့ပြီးတော့ထွက်တယ်ဗမာပြည်ကတော့မြေဆိုပြီးရောစိုက်ပလိုက်တယ်စိုက်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသီးနှံနဲ့ဒီမြေနဲ့ကိုက်ချမကိုက်တဲ့အခါလေးကြမှာအဲ့တော့ပေးသမျှလေးနဲ့ရနေတာဗမာပြည်ထွက်နေအဲ့ဒါလိုပဲဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာလှူခြင်းအလှူအကျိုးရတာချင်းကြတော့ကြွာလိုက်မယ်နော် ပဲပဲလူလူမလှူရဘူးမရှိဘူးသူ့ဟာနဲ့သူ့သူ့တန်းစားနဲ့သူဖြစ်မှာပဲဇတိကုံနဲ့သွားဆိုင်ရင်နည်းနည်းပဲတည်မယ်မြေဩဇာကောင်းတဲ့နေရာဆိုရင်ဟောမြေဩဇာအတော့အသင့်ကောင်းရင်အတော့အသင့်တည်နိုင်ရမယ်အကောင်းဆုံး swine test နဲ့လုပ်ပြီးတော့မြေဩဇာကောင်းကောင်းသုံးနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရမယ်အဲ့လိုခါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လှူတတ်လို့ရှင်ပို့ရတယ်ပေါ့ဒါသဘာဝပဲပေါ့နော် အဲ့လိုဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တန်ကေထိဏမဟာဗလာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်တည်းကိုလှူတဲ့အလှူနဲ့ဒီအများကိုလှူတဲ့အလှူမတူဘူးပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလိကဌာနတန်ခိကဌာနဒီပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုပုဂ္ဂလကတ္တဒက္ခိဏလို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ပေါ်မှာရှောက်ရှိတဲ့ အလှနဲ့တန်ခကတဒခိဏတန်ခအပေါ်မှာရောက်ရှိတဲ့အလှဒီအလှနှစ်ခုဟာအကျိုးပေးတာချင်းကလုံးဝမတူဘူးဒါတော့ခွဲခြားမှာပဲတခိဏဝိပင်ကတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်နည်းနဲ့မှငါတူတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဒါအဲကြောင့်ဒီမှာတန်ခိဋိနေမဟာတန်ခိဋိနံမဟာပလံဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးရဲ့အမိကိုဖြေခဲ့တာဖြစ်တယ် နောက်16ခုမြောက်တုတ်ကတော့ဗုဒ္ဓဝန္ဒနာတုတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့တုတ်တာဝတိမြို့စီတော်ကြောင့်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားဟာထိဝဝိဟာရညတရင်သုံးတဲ့နေရာက တနေရာနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တောထဲမှာတဲ့ပြင်းရင်ဝါတွင် အောင်မှာအေးစစ်စစ်တပါးတဲ့နေလေးရှိကြတယ် ဟောနေတန့်ရဌာနလို့ခေါ်တယ်နေအခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒါလွတ်လပ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာသွားနေကြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီဝဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်နေတန့်ရနေရာမှာသရင်သုံးပြီးတပါးတဲ့ကိန်အောင်နေပฏิတန်လီနာလီနာဆိုတာပုံအောင်နေကိန်အောင်နေလူသူမတွေ့ကိုယ့်ကိုတူတဲ့နေတာအဲ့ဒါကိန်အောင်နေ တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်စိတ်ကိုလည်းပဲအာယုံအမျိုးမျိုးစီမသွားစေပဲနဲ့ကမ္မထာအာယုံသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပြီးတော့တမဘဝင်စားပြီးတော့နေတာဟုပဋိသင်္လေနာလို့ခေါ်တယ်။အော်အာယုံတစ်ခုတည်းနဲ့နေတယ်လို့ဆိုတယ်။လူလူအနေနဲ့ကလည်းနှစ်ဦးမနေဘူးတပါးတည်းနေတယ်။တပါးတည်းနေတယ်စိတ်အနေနဲ့ကလည်းအာယုံတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲနေတယ် အဲ့ဒါကိုပဋိသန္ဓေနာတဘာတိကိန်အောင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုတဘာတိကိန်အောင်နေတဲ့အချိန်မှာထေဝါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တခြားတရားဟောဖို့ရလာရောတမ်းမောင်တဲ့တဟပတိဖြစ်မှာသူတို့နှစ်ဦးကပေါင်းစုံမိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြတယ်နော်ပေါင်းစုံမိပြီးမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြ ရောက်လာပြီးတော့ အသီးသီးတကားပေါင်နာမှာသူတို့ရက်နေကြတယ်နှစ်ယောက်တရားမင်းကတကားပေါင်တစ်ခုမှရက်တယ်ပြမကြီးကတကားပေါင်တစ်ခုမှရက်တယ်တကားပေါင်အနီးမှရက်နေကြတယ်ရှမ်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာထေဝရုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြတယ်ကာထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့လျှောက်ကြတယ် ဥထေဟိဝိရဝိစိတသင်္ကာမပဏ္ဏပါရအနဝိစရလောကီစိတ်တင်စတိသူဝိမုတ်တံသံတော်ယထာပဏ္ဏရတယရတ္ထေဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဝိရရှဲစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လုံလဝိရိယရှိတယ်ဝိစိတသင်္ကာမမန်စစ်တစစ်ပွဲမှာ အောင်မြင်ပြီးဖြစ်တဲ့ပဏ္ဏပါရ ဝန်တော့ဝန်ဖို့ကိုခြာပြီးဖြစ်တယ်အနန္တကာမိဆန္ဒလို့ဆိုရဲကျွေးကင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလောဥထေဟိထတော်မူပါလောကေလောက၌ဝိစရခီးထွက်တော်မူပါလှဲ့လေတော်မူပါစိတ်တင်စတေသူဝိဗုဒ္ဓံအရှင်ဘုရားစိတ်ဟာလုံးဝ ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စန္ဒောယထာပဏရတယရတ္ထိ15ရက်နေ့ညမှာထွက်တဲ့လမင်းကြီးဟာအပြစ်ကင်းစင်နေသလိုရှင်ဘုရားရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအညစ်အကြေးတွေကင်းစင်ပြီးတော့ဝင်းလက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လောကတိုင်းမှာဒိသစာရီကြွတော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအိဗေနဲ့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဗာပြမေ့လို့ဆို နခောတိဝနမိဏတထာဂတဧဝံဝဏိတပါရတရားမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုတီးလို့ရှင်မခိုးသင့်ဘူးတဲ့ဧဝံသာခောတိဝနမိဏတထာဂတဝဏိတပါသူကသူရည်ညွှန်းတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတထာဂတလို့သုံးတယ်အဲ့တော့တထာဂတတွေကိုရှ िख ိုးမဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပဲရှ िख ိုးသင့်တယ် ရှ िख ုဘုံရှ िख ုနိကိုပြောပြတော့ဥထေဟိဝိရဝိစိတသင်္ကာမတထဝဟအနနဝိစရာလောကေဝိရကြီးမားသောလုံလဝိရိယရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ဝိစိတသင်္ကာမ အောင်ပြီးသောစစ်ပွဲရှိတဲ့တထဝဟနော်တတော်အလုံးတို့ရဲ့တတော်အလုံးတို့လမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့ ကုံပဲခေါင်းဆောင်မျိုးကြီးဖြစ်တယ်ခီးသွားတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တထဝဟာလို့ခေါ်တာအနနာချွေကင်းတော်မူတဲ့ရသော်ဖျားလောကိလောက၌ဥထေဟိထတော်မူပါလောကိလောက၌ဝိစရာလှိတိကြွတော်တော်မူပါ ခုနတော့ကစိတ်တင်စတိသူဝိမုဒ္ဒံသံတော်ယထာပဏရတယရတ္တိန်လို့တရားမရပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချက်လေးကိုပြင်ပေးလိုက်တယ်သူကအလကားသွားရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအလုံးနဲ့သွားတာဆိုတာပြထေတတုဘဂဝါဓမ္မဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားကိုထေတတုဟောတော်မူပါတော့အလကားလျှောက်လဲဖို့သွားတယ်လို့ပြောတာမျိုးဖြစ်မဟုတ်ဘူး လောကကြီးကိုသွားပါဆိုတာဟာတရားဟောပါလှက်လှက်ပြီးတော့တရားဟောပါအညာအညာတာရောဝိတန္တိဓမ္မကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ထေသတ္တုဘဂဝါဓမ္မဒါအတံပတိပြမကြီးရလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတောင်းမှန်တော့ဒါနဲ့တောင်းမှန်တာနော်အဲကြောင့်တရားမင်းရဲ့စကားနှခွန်းကိုပြင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ ဖះကိုရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာဒီလိုရှ िख ိုးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်တော့နဲ့ရှ िख ိုးနီးဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားကိုဒီတတ်သူဟောတော်မူပါအညတာတော့တရားကိုနားလေသဘောပေါက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိတ္တတိလောကမှာရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တရားဟောတော်မူပါအဲ့တော့အိဗေကပို့ပြေဆုံးသွားတယ်လောကကြီးတဲ့သွားပါဆိုတာဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးသွားပါပဲပြောတာခုက တကယ်ကြွသွားပြီတရားဟောပါလို့ဆိုလို့ပဲပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဆိုသင့်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓဝန္ဒနာမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးလို့ရှင်ထိစကားပဲထည့်ပြီးတော့ရှ िख ိုးသင့်တယ်လို့ဆိုပြီးထိတုတ်တံမှာဒီလိုဟောတာတရားမင်းရဲ့အဆိုးကိုပြင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါက16ခုမြောက်တုတ်ဖြစ်တယ်အေးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ပိဋကတ်တော်လား တရားမင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုတ်ပေါင်း18သုတ်သုတ်ပေါင်း25သုတ်ထဲက18သုတ်ကို ရှင်းပြလို့ပြီးပြီကျန်တဲ့သုတ်များကိုနောက်ရက်တွေမှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိဝဲချက်ဥတီချက်ကတရားမင်းလို့အကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားမင်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနော်သူအမှားမရှိတာမဟုတ်ဘူး တရားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသူတော်ကောင်းစိတ်ထားတွေကိုထင်ရှားအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်တွေကိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်အမေးတွေကိုဖြေတာဖြစ်တယ်မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့လမ်းညွှန်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီ မှတ်သားပြီးတရားဓမ္မအတိရအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ရှေ့သက်ချအောင်ရှင်ဖရာဖရာတပိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုယမော့ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မတပင် ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတပဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဤအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့ဖာဆွေမျိုးညာတိတို့အား ကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နာလောကဆောင်နာတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏32ပုံရှင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်ပေ၏ ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း